Olá, eu sou a Sueli Mara Ferreira, professora de licenciatura, maestria e doutorado em la Universidade de São Paulo, em Brasil, eh, em la área de la ciência de la informação e bibliotecologia. Eh, además, eu sou também eh, presidenta de la de Direitos de Autor e Acesso Aberto de la Federação Brasileira de Associações de Bibliotecas e Instituições em meu país. Uh, y en este cargo minha mi, é discutir muito as questões de direito de autor e como as bibliotecas podem continuar executando suas tarefas com qualidade em la era digital. E, além destas, as atividades em meu país, eu estou agora como chair, como presidenta de la de América Latina e Caribe de la IFLA, Por lo tanto, los temas de derecho de autor y además también el tema de, la agenda de, la agenda 2030 de los objetivos de, sostenibles están, son los temas que estamos trabajando mucho y necesitamos mucho la participación, la comprensión y la actuación fuerte de todos los amigos, de todos los profesionales y colegas de la América Latina y del Caribe. Por lo tanto, me voy a participar con mucho orgullo y eh, eh, eh, con mucha alegría de la séptima jornada de, la, de, temas emergentes en bibliotecología, promovido por la Biblioteca de Mar del Plata. Y es un placer y espero que todos ustedes estén con nosotros para compartirmos y quizá desarrollar más proyectos y desenvolver más nuestra, desarrollar más nuestra región. Muchas gracias.